komputer ini lagi tanah tombol SC BSC bisa selalu F2 orang musuh tanah tentang SC ini musuh anak sana kita mudah anak mudah kita itu ini prosesnya Właśnie. det hänger nästan en musa nästan teklik hida krajklin laktif hida krajklin hida lägen install this anite install klikan laktiv på hida klik fort fort kalau isra hari Saya sedang mau klikan kalau isra gampang ya langsung kita ini proses kene ukenimuso ini naitana ni musia itania ya. files ya 80,0 GB ya Ubuntu nya 79,6 ya ini kita langsung klik install now kita klik install now oke okay. karena sana musuh nesan tabela ya leteng install ya leteng kita klik continue li continue hina fatini proceso talika tau kilalikansi pokoknya hindo ini proceso tonya proceso mata aja idanemos anesan idanen ya proceso keliritan kita ini proceso to hotu ilaemos itu tahu eh, kita ikli kita ini proceso to hotu kita eh, ini proceso to hotu tunen ya belalaho dia te te hinto ni proseso mau nung bakulay sira te ni halo resta la samba hindi nagsupunto na ito na yung sa pasensya dahil yung pasensya kung la bele rito la bele labele gire o kalau keliruan sini ketagalan lang nakar kelainnya lah gagal so kayak itu mah oksigen itu nih pasensya nah balik kita tahu pues en ese momento te pone te vele puto a flesma que te insta los y te pele no te vele o sea sirimos pele y te vele bajar o sirimos pele hasta que no tenía pele eh, file hizo maquilla file hizo con la mundo y en ahí te que te tambah hingkle beli ona tuh, hantu tahu langsung enak banget. Tahu bata witanya nah, narsa yang samne narang atau timur leste oke hau kau timur leste klik fort isai kita klik fort hingnya ini proses nah, ini lama nih samne ini kono pakai keyboardnya iya, ini kono pakai keyboardnya nah ini kono bahasa keyboardnya kita Timornya lah ya aku hotel Timor Leste aku hotel Timor Leste Timor Leste ya kan Timor Leste ya berarti bahasa Timor kan Timor sudah ya hotel Timor Leste berarti kita bahasa Timor apa Timornya lah ya Masang nah, kolege sini itu tutare Nah, ya lah ya, kita langsung saya pilih usang terus klik for USA usang usang USA oke okay, klik for kita harap sana sana ini kita tahu nya narang computer name your name khusus kita tahu nya narang ya nabang OTD atau OTD oke okay, ya komputernya OTD the first ya keraiknya ya karena musuh ya nih musuh nah, saya benar-benar nasan banget mata guys apa the first nih musuh tidak tahu itu nya password password musuh naruh di kan ini lah nih sama Windows kalau kita bisa di gitu. tag click here I will click uh, login automatic click login automatic click login automatic geser kita hari biasa ya Windows nih kan kita lebih dulu password kita langsung skip deh masih dan nilai ha. ini harus kita tanya kita bunyi tanya password kita tanya password ini. langsung itu tuh hari au awal tiga idam idam aja kalau geser hari yang Windows kan next next deh terus ya beda beda lifuan sih beda lifuan tampilan ya sekolah ya sudah baru kamu mau sokong nggak sih Instagram orang yang yang sa ya Windows kan ini phone fitur buka desktopnya nih ini, ini info fitur dari termelu ya. telok kita nih buka telok nih pak info tampilan flash kayak gini flash error itu CD error nah namanya free error dari guys kalau CLI ini larang errornya dafatnya sendiri kalian pakai server ini fungsikan fitur selo tangona ini ini fitur orang lain kita download get free software nah, ini fitur kenapa temanya βέβαια. Wanita Henderson, ini ini prosesnya agak keliru tuan. Nah, ini mau suasana e ini desktopnya, atau fitur desktopnya, wallpaper ga. Ini backgroundnya ini font asalnya. Lebih kita proses ini. Intinya kita halo ketemu apa saja e santai-santai dan kita tahu kemarin, e kita ansi Totus y la olio con Enrique Ini biasanya sama, biasanya hanya hanya moto hanya moto kali dan hanya moto moto sulip dari dengan sana. Agar mm, kata si sebab suksesu, itu tinggi saya tambah prosesu. Agar nih musuh sana ini musuh kan jendela sana eh. ya. Ini musuh sana ini kita merah-merah di dia ya harus kita tuh restart now nah. ya harus kita tuh restart kita nih ya harus kita tuh restart kita nih ya. komputer nih bema kita install nah ini dan nah, ini ini restart nah restart ini komputer nah kita hinton yang mati dipersilahkan kalau saya cari kalau restoran si dia otomatis saya rasik si di rumah otomatis saya rasik kita saya di sini saya di sini terus ini lah kan filafani nah ini lah kan filafani orang dia lah kan filafani berarti susesional dah harus istilah sambal untuk susesional एकदम बेरा ya? nah, ini गया buat कर दूँगा कपड़े कोना ini है मैंने फाइल नहीं है फलकार हूँ ikat taka kita close kena ya. dokumen semua mas ni karpe ini tanya kena file kena data ini ya karpe tu boleh serang saya ikut bayar kan file ya. ni memang Contohnya biasanya Windows pakai Windows close Windows close dan file ini kan ya close level file ya, file 5 मेरा itu aneh है वे bingung ya laliga nah iya, ya? ini kita sedang rogaut sedang ini hafal iman bos partai itu तो बने रहे था video ini memang मेरा प्रेशर हुई तो बहुत kita bocor ya ah, pergunta dúvida crítica rumah gara kalau favor boleh komentar ya okos oh, Nemos que hanya yang butang subscribe hanya yang mos butang notificación atun nela bele tarde nah, acompañan a fatin video nih be makau ya, upload rumah